Dia berhidung belang Yang banyak kekasih bayangan di setiap tikungan Pintar bercakap bergombal menjadi modal Anak istri di rumah setiap hari kau campakan Punya mobil kece makin berasa pede Apalagi di dompet isi duit pada gede Tak heran semua gampang dapetin cewek Karena zaman sekarang semua cewek pada matre Pergi kerja semangat selalu bermanja-manja Karena nanti bertemu dengan sang pujaan cinta Hanya dapat ditemui apa yang kerja Punya dua HP, biar tampil Neng Nenteng handbag biar kelihatan makin kece Setelah kuda cakep, gandengan makin mantep Pergi makan di kafe biar doi makin pede Pergi pagi pulang malam, papa sibuknya restoran Banting tulang sana sini kerja buat selingkuhan Pulang malam setiap hari mampir karaokean Mama di rumah nungguin papa pulang lemburan Mama di rumah aja, biar papa yang kerja Mama urusin anak, papa sibuk puberan Mama di rumah aja, papa semangat kerja Mama masakin aja, papa makan di luar Mama tidur sendiri Papa pulangnya pagi Mama tidur maguli Papa dayang nemenin Mama di rumah aja biar papa yang kerja Mama urusin anak, papa sibuk puberan Mama di rumah aja, papa semangat kerja Mama masakin aja, papa makan di luar Mama tidur sendiri, papa pulangnya pagi Mama tidur maguli, papa ada yang nemenin Mama tidur sendiri, papa pulangnya pagi Mama tidur maguli, papa ada yang nemenin Mama tidur sendiri Papa pulangnya pagi Mama tidur maguli Papa ada yang nemenin Mama tidur sendiri Papa pulangnya pagi Mama tidur maguli Papa ada yang nemenin